Бартырап кетті Сені көрсем жүрегім түбіне Тартасың өткен күн түніне Тартасың өткен күнім қурап шолқып ал теккен гүлім өткен бастар ұйқысыз түнім таңдар қайдырып төккен нұрын мұңға батып тағдырымды төздім ұқсап бал жүрегім сіздің жапырағына құраған күздің маған бер оны жылытып алам маған бер оны жұбатып алам қадірлі қалыр кеттен маған бер оны жылытып алам маған бер оны жұбатып алам қадірлі қадірлі тартып кетті сені көрсем жүрегім түрмен тартасың өткен күн түніме тартасың өткен күн жастаған өткен күнің орап солқып кеткен күнін өткен бастар ұйқысыз түнім таңдар қайдырып өткен нұрын мұңға батып таңды төздің ұқсап бал жапырағына бер оны жылытып алам маған бер оны жұбатып алам қадірле қадір кетем маған бер оны жылытып алам маған бер оны жұбатып алам қадірле time to get this.